Feliz aniversário, Sonic. Ah, valeu. Então. Como vai a vida? Você não tem que fazer isso, você pode acabar aqui. Ah, obrigado, Deus. Te vejo no próximo aniversário.